این اون بچه های بعد هنو هستش یاد من روز و رفت چه ساده پر دلم تنگ واسه قبل این اون بچه های بعد دلم تنگ با قبل روز و رفت چه ساده پر دلم تنگ واسه قبل تشت بیارن شیونه رو فکرم یه به نیست سر زندگی تو به خودت بیا بالا میرسنه بیشتر میشه استرس نمی کنم فکر این که چقدر سری ثانیه ها رفت یاده این میفتم که زندگی فانیه واقعا یه سری ندارن کاری بکارم تا زن نمیزنن دیگه بهم سالی یه بارم اون روزا رفت که بودیم بچه دوستای من با مودن هر یه سری واسه پولای نخت اومدن دورو برم هی من همون پسر بچه بدون بریزه به چپش باشم پر حرفه پشتم پر حرفه تو هم یاد باشه تش و خودتو داری پواسه باورت به یادم از تک تک رفیقام کی مونده با من آره خوبه حالم نگو دور راهم من تا آخرش تو این بازی مونده کارم میگذره سود نباشه غمت زندگی بیرم و نمیشه عوض مثل جاده یه طرف هست نداری راه برگشت نوازی نمیبری اینو یادت باشه همش نباشه غمت نباشه غمت سری خانت واسه پول تیوات خالیشه میرن زود تو سختی و کیوت کنارت مون یادت باشه همه میرن یه روز همه میرن یه روز یه روز یه روز اینجا رفیق زیاد از سال لیوان تکیله پیچید برام بیبی بند بلا هیچی نیخواد به هم مثل رفیقم در میارن الان علم رو الان همه یکی پا علم همه یکی ولی ما نمیاد ما نمیاد همه میگن که میای دارم میگن که میای دو چی همون نمیداد تنگ دل یه ایران بچه بد و یکی من بچه بدم که همه کاری کرده به همه چی میخندید و نگفت چیزی سخته میدونه آخرش میره نوشته هرچی دیدش خانون خودش داشت گوش ند به کسی دیگه زود همه چی و فهمید کوچیک شده و دنیا براش بیدارمون کل شباش رو مغزش بره خراش میکردن این آدم و فرار عوض شد باور و برام یه جوری سر شدم که نمیکنه هیچی عالم خراب دلم تنگه واسه قدیمای زره ذره همون روزایی که نمیذاشی مسیا بپره این زندگی تشتی داره مگه اینم دوستانه یکی هم بچه های بده